En Altamira reventaron los vidrios de un apartamento con perdigones e hirieron a mi abuelo de 80 años. Ayúdenlo, por favor. Hazte eco de lo que ocurre en Venezuela